Double kill. First blood. Triple kill. First blood. भाई सही सही सही से सही से लाइक कर दिया बंदा तेरे को अच्छे से खेलना भाई कोरोना ट्रैक्टर लगा देना भाई डर डर डर डर डर